今日で100回目ヘッドホン流れた雨の歌憂いの旅にそがれた染みついた風にロスはいつまで今回幽霊でのコントロールまだ捨てられないままでいたんだ戸棚のサイス私だけが置いてかれた甘い日常終わるならなざら鮮やかなまま愛してほしい手を繋がなくてもいいから 夢に揺れる毎日浮かせて消えてしまう前に愛を飲み込んで素をに言って簡感した空にあくばしてルビーレと浸した記憶忘れない目を塞き合って笑い合って弾む本体またあなたを思い出してしまうこの香りが嫌いだ 姿も天暮れだってクムダン汚れた内出す光る琥珀ほだされて焦げついたままあなたの言葉は面白いほどにわかりづらいのにどうして記憶に目を張るその声がその日々がもしもしがが足りないなら私のまま恋焦がれたやがて友人となるならなさら朝が来るまで愛して 甘い言葉毎日差し出して消えてしまう前にカイオに。で飲み干して自由によって反対して東西感謝してみる気配と満たした気持ち離さない目を積み合って壊し合ってはずはもういないまたあの日を しみ込んなにルビーと東が記憶は忘れない目を塞ぎ合って笑い合ったはずの包帯またあなたを思い出してしまうこの香りが嫌いだ